मुझ मानस कुमार साहू पूरी लाइट हाउस बेलाभूमि आम गणेश चतुर्थी गोटे सैंड स्कल्पचर कर थे कि महाप्रभु सारा विश्व को शांति प्रदान करूँ वर्ल्ड पीस सैंड स्कल्पचर टी कर सारा विश्व में बर्तमान युद्धर माहौल तेणु आम केमती प्रत्येक लोक सुरक्षित रे शांति रे से महाप्रभु कामना करूँ महाप्रभु समस्त विश्व प्रत्येक लोक सुख शांति रखु ये मेसेज दे वर्ल्ड पीस मेसेज देकर सैंस कल्चर टी कर प्राय पंद्रह फुट लंबा विशिष्ट सैंस कल्चर टी सत घंटा लगता मुझ सैंस कल्चर टी करने